يا بعد روحي شلونك شلون صحتك شلون كنتي قالت شلونهم شلون صحتك شلون كنتي جعلتي شلونهم مشتاقات لك والله شخبارك طمني عنك عساك بخير اسال عليك انا يوم ضحكتي الحلوه يوم سالفتي الحلوه يوم عشرتي الحلوه الله لا يخرب بيناتنا ان شاء الله نظل طول العمر هيجي ولا يشمك العالم بينا يما كولا قعد وياك اسبوعين ونشبع ضحك وسوالف يا بعد قلبي يا بعد روحي سوي like واشتراك حتى تصلك الحلقات القادمه مو تنسون يلا اشتركوا جوا جوا جوا دوسوا اشتراك حتى تشتركون بالقناة توصلكم الحلقات القادمة يلا باي